مواسم وبرودة من شريط من شريط كشاف طيب الزعبية يا ريت كلكم تسمعوا مني هذا الكلام تعالوا نتبع التعليمات وزارة الصحة حافظوا على نظافة والتزموا ببيوتكم تابعوا التعليمات بنحبكم كتير خلونا على التواصل مع بعض محمد أبو رضا من شريط كشاف الطيب الزعبية اللي تابعة لحركة كشاف العربية اليوم راح أقدم لكم فعالية أتمنى انكو نانا جابكو او حكت لكم فعالية عشان احنا بالوضع اللي احنا فيه معدني بنسويه هيك عشان نسوي نقدر نسوي هيك عشان شكل دائرة نسوي هاي الشكل نحط دي إيه، طابق فيه فيه ننفخ فيه ننفخ ونشيل